бахват мошин зада як ин чанд ба чанд размераш размераш чанд ба чанд размер 4 ба 3 4 ба 3 8000 сомонӣ سیونی با چند ده؟ سه هزار سه ست تومون اوچو می اوچو تومون مرحمت از میرش سه با چند ده؟ سه با دوونی سه با دوونی برش سه بلندیش دوونی ایش چند سمه اکا؟ اینه سه هزار هفتصد سه هزار هفتصد سمون چهار متر چهار متر بلندیش دوونی چهار متر ازونگه بایه اکی هرم اکن اوچو می یتی سمون بومه بارین دستافکا дадари хона мерасон дастафка шот шума чорни песе хафте и чорни мая чанд сама нархаш чорни мазо чорни мазо чор метра чор метра ина чор ба двним нархаш севним ҳазор сомон учу ярмин сомон ушам севним азовар кард ина ка чор бар Севни мазор. Севни мазор сомо. Ина наиш бо бакватора мошнш дига. Инай 3804 баландиш довани. Наме пусаи қавқада. Гарантия ес. Ина чанқа гарантия. Сафтадаги мина 2700. 3800 сомон. 3800 сомон марҳамат. Качсваш бақват, оҳанш бақват. 7 метр ака севоним ва дувоним сеҳазорусесад сомон даставкаш бепулу марҳамат зан зане рақамоша мемонем зан занед